Salut! Uh, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a susține. Uh, m-am gândit că în română e format din două cuvinte, sus și ține. Să ții sus. Uh, probabil că și tu susții pe foarte mulți din familia ta cu, prin orice mijloace, dar îi susții. Însă eu astăzi vreau să te întreb cu ce te susții pe tine. Pentru că înainte să-l susții pe celălalt cu ceva, să știi că pe tine trebuie să te susții. <laughs> E la fel cu a iubi. Înainte să-l iubești pe celălalt, trebuie să te iubești pe tine, pentru că dacă nu, n-ai cum. Eu m-am gândit să îți spun că mă susțin prin a încerca să fiu prezentă, să simt acumul foarte bine. Și în felul ăsta se reglează toate funcțiile și așa mă susțin eu pe mine. Tu cum te susții? Pa, pa!